sobre todo ahora en los textos de, de lengua y, y, de inglés, cuando los lees tienes que, que, saber de lo que están hablando, porque, mira, cuando empezamos el curso mm, nos dieron un texto y teníamos que hacer un resumen, y muchísimos de nosotros lo teníamos muy crudo el resumen, porque leemos, pero no, o sea, no sabemos explicar lo que hemos leído, y creo que es bastante importante, o sea, no solo para los estudios, sino para, para el en